ni afadhali kuwa wawili kuliko kuwa peke yako. Wawili wakilala pamoja watapata moto. Uh -huh. Eh, hey, eh, utapata moto peke yako utajikunja. Eh, Mhubiri sura ya 4 mstari wa 9 mpaka wa 12. Uh -huh. Utapata moto na mito, utajikunja kama samaki. Na yeye ndivyo alivyoniona huyu. E, nikamwambia niende jimu nikanyoshwe, siende jimu. Mvumbi una ukubali. E, mimi na mke wangu kimo sawa, tataona tunajifunika. Wewe usinipe shida mimi. Uh <laughs> -huh. Kuna urafiki wa aina sita. Mm. Kuna vipimo kumi vya uchumba kuna mihemko ya aina nne. Ura, vipimo kumi vya uchumba kwanza upate mtu mcha Mungu pia. <clears throat> Wacha Mungu maana yake nini? Sio kwamba hawana mapungufu lakini wana hofu ya Mungu. Yeah. Yale maeneo ambayo mikoa watu wanamcha Mungu hata mauaji yamepungua. Sio yajalishi awe Mkristo au Muislamu. Nenda huko Zanzibar, usikii mtu ameua mke wake eh, kwa ile hofu ya imani yao mm. eh, ile mikoa ambayo hakuna mcha Mungu ndio wanachinjana kama nyau uh -huh. kwa hiyo upate mcha Mungu wa kweli, sio jina la mlokole tu, mcha Mungu mm. eh, eh, kasome Zaburi ya 128 eti heri eh, mtu amchaye Bwana, mstari wa kwanza mpaka wa sita mm. nyumbani kwake kutakuwa kwema, unaona eh, kasome Mithali sura ya 23 mstari wa 4 kumcha Bwana ni utajiri Kasome Mithali sura ya 8 mstari wa 13 ndio utaona tafsiri ya mcha Mungu. Mithali 8 13 Kumcha Mungu ni kuchukia uovu, kiburi, majivuno, njia mbovu na kinywa cha ukaidi. Eh, kuvichukia sio kukataa, kuchukia kiburi. e, kuna watu wameoa akiwa na kiburi au umeoa kiburi e, ukaidi haambiliki haambi, huyo mm. uh, lolote uh, majivuno uh, hata kusalimia sikia karibu nzuri uh, hiyo lazima aangalie hiyo. Vipimo kumi vya uchumba, kwanza upate mtu mcha Mungu pia <clears throat> wacha Mungu maana yake nini? Sio kwamba hawana mapungufu, lakini wana hofu ya Mungu yale maeneo ambayo amekuwa watu wanamcha Mungu, hata mauaji yamepungua huko. Sio haijalishi awe Mkristo au Muislamu, nenda huko Zanzibar usikii mtu ameua mke wake e, kwa ile hofu ya imani yao mm. e, ile mikoa ambayo hakuna mcha Mungu ndio wanachinjana kama nyau uh -huh. Kwa hiyo upate mcha Mungu wa kweli, sio jina la mlokole tu, mcha Mungu mm. uh -huh. Kasome Zaburi ya 128 eti heri eh, mtu amchaye Bwana, mstari wa kwanza mpaka wa sita, mm. nyumbani kwake kutakuwa kwema. Unaona? No. Eh, kasome Mithali sura ya 23 mstari wa 4, kumcha Bwana ni utajiri. Kasome Mithali sura ya 8 mstari wa 13, ndio utaona tafsiri ya mcha Mungu. Mithali 8:13, kumcha Mungu ni kuchukia uovu, kiburi, majivuno, njia mbovu na kinywa cha ukaidi. E, kuvichukia sio kukataa, kuchukia kiburi. E, kuna watu wameoa akiwa na kiburi au umeoa kiburi. E, ukaidi haambii haambiliki huyo. Uh, umwambii lolote uh, majivuno uh, hata kusalimia sikia karibu, nzuri nzuri wewe una, una mdomo mpana kama Mwafrika, pua imebonda tena, karibu wewe, tabu tupu hiyo. Eh, karibu karibu karibu, unajigomumiza bure tu wewe mzungu <laughs> eh, yani njoo ni majivuno, ya mbovu, haeleweki maisha yake na kinywa cha ukaidi. Ulimi safi ni mtu wa uzima, bali ukorofi wa ulimi uvunja moyo. Mtu mwenye maneno mabaya hafai. Kwenye uchumba ndio unapima huyu mtu, sio mkaidi. Amepiga simu yake mara ya kwanza, unazima; mara ya pili, unazima; mara ya tatu, unazima ukipokea neno la kwanza ndivyo alivyo. Wewe mjinga unajua maisha yote yanakutukana. Akuhurumie, mbona ukupokea simu? Ulikuwa wapi? Umepatwa na nini? Nina hofu na wewe. Huyo jue mume au huyo mke. Eh. Unafanya naye uchumba, uchumba unachukua miaka mitano, hata kwenu akupeleki. Yeye yaani anakutambulisha kwa rafiki zake tu. Ana, anakulinda ili wasikuchukue. Basi anakutambulisha kama demu, sio mchumba. Huyu demu wangu, demu wako toka hapa kuna demu unaona eh, umwangalie mnafanya uchumba kama msichana hakutumi mvulana amtumii yule msichana hata vocha shilingi 500 huyo hakutunzi unapokea jumbe tunacheza mchongo bado pointi mbili yeye hata 500 usiku anakuambia usinipigie kuanzia saa tatu usiku huyo ana tabu nyingine kwa chumba mpaka saa nane usiku mnapigiana mawasiliano kila wakati eh, hakuna mawasiliano hakuna chochote hakuulizi kama umekula au jana haulizi chochote hakujali una vipimo kumi vya uchumba Eh, vijua kumi vya uchumba hivyo ni muhimu sana kwenye maisha. Eh, cha kwanza hicho eh, huyu Mungu. Mm. Jambo la pili, anamalizaje mambo, kipimo cha pili mm. mmekosana kia anamalizaje? Ukiona amenuna siku mbili, atanuna wiki nzima. Ndivyo alivyo hiyo. Mmekosana, mnamaliza, msiishi jana jana. Historia leo zawadi, kesho maono. Mm. Hata watu wa mitumba waishi jana, sio leo leo, mari mpya leo leo, utaenda kuangalia mwenyewe. Ehe, watu kumbe, eh, kumbe imeshavaliwa tayari. Ishachanganywa. Ah, Kila siku wanajaza leo tu. Kila siku wanasema leo. Ya leo ile za jana zilizobaki kesho wanasema za leo. Imebaki tena lonyo lile kesho wanasema ya leo. Hivyo hivyo wao wako leo tu. Mm. Hawaishi jana. Wako moto. Ya leo leo mali mpya, leo leo ya Obama, ya Amerika, ya leo leo maisha ya leo. Mm. Jana historia, leo zawadi, kesho maono. Biblia inasema iweni na hasira, lakini msitende dhambi. Msipange mkakati wa kulipiza kisasi. Hasira muwe nayo, lakini kisasi kisiwepo lakini unajua anamalizaje mambo kwenye maisha kipimo cha pili mm. E, kipimo cha tatu akitoka ukasirika neno lake la kwanza mm. E, amekutafuta hajakupata neno la kwanza atakalosema ndivyo alivyo hivyo hivyo e, kwamba we mjinga atakuita majina mabaya sana neno la kwanza hajakosea huyu wala asiseme samani ha? upime huyu ndivyo alivyo huyu e, hapa hatujaishi pamoja maana uchumba mtamu kuliko ndoa mm. kwenye mm. uchumba mnazungumza mpaka mnasahau mlianzia wapi Uh -huh. kwenye uchumba mnakumbatiana kama supaguru Uh -huh. unakula mati mtu kama juisi ya baresa wala ujali. Huo ndio uchumba huo. Lakini sasa kwenye uchumba anaanza kufoka. Eh, unaoana na mgambo. <laughs> Kimbia mbali sana. <laughs> Eh, amelelewa wapi nyumbani, amelelewa wapi ujue shughuli kubwa. Eh, kipimo cha tatu ujue kwao. -huh. Eh, cha nne amelelewa na nani, mama yake kama mvulana mama yake yupo au hakuwepo maana watoto wa kiume wanaelewa na mama, wanaonywa na mama ili wazoee sauti ya mwanamke. Watoto wa kike wanaelewa na baba, wanaonywa na baba ili wazoee sauti ya mwenye ndevu. E, kama mtu babake amefariki mapema, yule msichana ukimwoa unao, unao watu wawili, mke na, na mtoto, kulia achelewe na hajazoea sauti ya mwanamume. Unafoka hey, eh, umetokea sayari gani? Ameshazoea mfumo wa kwao. Mtoto wa kiume mamake akifariki mapema, ukiolewa naye wewe umekwisha. Hajazoea kusemwa na mama, eh, hajazoea kusikia sauti ya mwanamke ya ukali. Wewe ukimfokea na kushangaa hata mamangu hajanifokea wewe nani? Wewe mtapambana sana <laughs> hicho kipimo cha kuangalia. Eh, umeoa mtoto wangapi pia hicho kipimo cha nne. Mm. Eh, amezaliwa wapi? Amelelewa na nani? Eh, cha eh ah hicho cha nne hicho. Eh, amezaliwa wapi? Amelelewa na nani? Mhm. Mtoto wangapi? Mtoto wa kwanza wa kiume wa eh, au wa mwisho wa kiume. Ni ngumu kumwoa mtoto wa kwanza wa kike. Mtoto wa mwisho wa kiume wa anadeka huyo amezaliwa na wazee, wazee wanamuona mtoto wa mwisho, wanabembeleza mtu wa kudeka huyo chombo cha udongo hicho cha kubembeleza mm. E, saa zote anatakiwa muite baby uh, um, hata umri wake anatakiwa uniite baby, mdomo wenyewe unagoma baby wapi? Uh, naona kama unanitapeli tu <laughs> baby, na mtu anatamani tu kuitwa baby. Wewe una mapepo baby, hata mdomo unagoma. Mimi mtu mmoja aliniita kule mjini Shemeji, nikamwambia wewe nyamaza, umri wewe unaniita Shemeji, wewe niite baba fulani. Shemeji, hata watu wanaangalia shemeji yenyewe bwana, anatembea kama anacheza step, kuna shemeji hapa <laughs> unaona eh, kwa hiyo ni vizuri ujue mtoto wangapi pia kwenye psychology hiyo mm. unamuoa mtoto wangapi unaolewa na nani unaona kule nyumbani kwa mwanamume peke yake eh, amezaliwa watoto wa kike kama sita mwanamume peke yake angalia sana yeye anayekuoa huyo pale nyumbani ana mfumo yeye kama ndiyo msemaji wa mwisho ana sauti na mamlaka uh -huh. kwenye psychology watoto wazuri wa kuzaa wa kwanza wa kike na wa mwisho wa kike first born wa kike last born wa kike safi sana sio kwamba wengine hawana maana Mtoto wa kiume akisemwa na mwanamke anatulia na dada yake, wakisemana wenyewe kwa wenyewe wanaume wanagombana. E, miaka ya nyuma tulikuwa kwenye sekondari moja, wanaume watupu tu wanasoma. Siku ya mahafali walimu walikuwa na akili sana, walijua watafanya fujo, wanabeba wasichana kutoka shule ya wasichana wanawaleta pale. Vijana wa kiume wanatulia wenyewe, wanapeana ahadi za kuoana, muda wa fujo unaisha wenyewe. E, hata ugali anakula vizuri, amegi matonge matatu kama samtrela, moja bila mboga, moja na mboga, anapunguza kula. Akila ovyo mwanamke anamwambia kama hivyo nitakukataa anashiba mapema kabla hajashiba, aonekane muungwana mstaarabu, ujue kwenye shule nyingi eh, eh, za, za, boys mpaka leo eh. mpaka sasa. Kwa hiyo hapa ukizaliwa mtoto wa kike huyu, muangalie mume wako amezaliwa ni wa, wa, kule kuna wanawake watupu hmm. Mwanamume uko peke yake, huyo ni ruru kwenye familia huyo. Huyo hata wazazi hawamsemi, hata kikosea wazazi hawamsemi. Eh, wanambembeleza ujue, kwa sababu yuko mtoto pekee wa kiume eh, au mtoto pekee wa kike. Sio kwamba tuseme wasiolewe, ila ujue mm. eh, ukifahamu, maana biashara mwenye mfahamu ina faida kuliko muuza fedha kuliko muuza dhahabu safi. Unaona Mithali sura ya tatu mstari wa kumi na tatu mm. eh, pokea eh, mafundisho kuliko fedha eh, Mithali sura ya nane mstari wa kumi anasema eh, elewa maarifa kuliko dhahabu safi kuliko fedha. Mithali sura ya 16 mstari wa 16 hiyo ufahamu eh, Zaburi ya 119 mstari wa 99 na 100 ataku, Bwana atakupa akili kuliko wakufunzi wako eh, kuliko wazee eh, ana Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa saba Bwana atakupa akili katika mambo yote. Ndio maana Yesu pale msalabani hakuwalaumu Wayahudi, alisema Baba, wasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo, hawana ufahamu. Kwa hiyo tunazungumza sio kwamba usimuoe, uoe ukijua unamuoa nani. E, mara nyingi watu wanaoana hawajui He, eh, kile unachokiona sasa ndio menyu. Maana ndoa ni biashara, ndoa ni bidhaa. Mm. Unanunua bila menyu ndio unaona menyu sasa. E, vile vituko ndio menyu yenyewe. koma songa mbele. E, <laughs> hiyo ndio menyu ndio hakuna bahati mbaya kwenye kuoana. Mm. Mke ni zawadi. E, Mithali sura ya 16 mstari wa 4. Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake na hata wabaya kwa siku ya ubaya. Hakuna bahati mbaya, songa mbele. Hakuna jambo baya duniani. Hapo hapo ulipo, songa mbele, ndio menyu. Hakuna kurudi nyuma. Ah, mm. atia jembe kulima akaangalia nyuma afai kwa ufalme wa mbinguni mm. unasonga mbele ishi kwenye bahari uliyokuta bahari ya moto ogelea hivyo hivyo bahari ya baridi ogelea hivyo songa mbele ishi maisha uliyoyakuta mke uliomoa ni zawadi zawadi ukatai Rumi sura ya 11 mstari wa 29 Rumi 11 29 kwa sababu karama za Mungu hazina majuto wala wito wake mke uliyopanga kumuoa sio unayemoa anatokea mtu uelewi usikii huoni niliwaambia hata kama na mguu mwembamba kama mkono utaona mguu kama la tembo kitandani ndio utaona na mguu mwembamba mguu wako mwembamba lazima Mungu akupe usingizi kwanza. Bila usingizi uowi. Ukizinduka ndo unasema hivi naye katokea wapi? Eh, nimekubali kuoana nawe kweli. Ulikuwa usingizini. Mungu alimpa usingizi Adamu <laughs> kwenye Mwanzo sura ya pili ule mstari wa 22 23 mpaka 21 22. 23 alipoamka akaanza kuropoka mwenye Adamu. Huyo ni mifupa katika mifupa yangu, huyo ni nyama katika nyama yangu. Ule ni utenzi, wimbo. Mwanamume anatakiwa kuwa na wimbo kwa mkewe. Eh, ndio maana duniani waimba wa, wa muziki wengi wanaimba nyimbo za wanawake E, lakini wimbo wa kwanza wa mwanadamu uliimbwa kwa ajili ya mkewe. Huyu ni mifupa katika mifupa yangu, huyu ni nyama katika nyama yangu. Mimi hata mke wangu nina wimbo wake, kasirika namwimbia. Atacheka mwenyewe, atastarehe mwenyewe. Amen. Namwambia dada Rosi, njoo njoo dada, napeleka domo langu kwake, wewe mwenyewe atastarehe huyo. Kwa hiyo eh, <laughs> eh, kipimo kipimo cha picha tatu, mm, kipimo cha nne anakujali, mm. anajali, una matatizo anabeba pamoja na wewe. E, kwenye Mwanzo mbili ishirini na nne anaandika vizuri mwandishi Mwanzo mbili ishirini kwa sababu huyu mtu alikutana na babake na mamake, ataambatana na mke na wawili watakuwa wawili tena, bali mwili mmoja. Kuna umoja wa aina tatu hapo, kuna umoja wa kimwili, wa kiroho na kinafsi. Mm. Yale maumivu yale nafsi, mimi nimeumia na yeye anaumia, nimefiwa kwetu na yeye anafiwa, tangu uchumba. Unaona hiyo e, ume, umeumizwa, hakulaumu kwanza, anateremka nawe kama mmeumia wote alafu mnapanda wote, unafika mahali pumzi yako imeisha, kuhema kwako kumeisha, hasira yako imeisha, ndio anakuelekeza. Hakuambii na wewe umezoea, ueleweki wewe, huyo sio mtu huyo. Mimi nimeumia tayari. Hakuna sehemu nzuri duniani kama nyumbani. Watu wanaingia kwenye dada, wanarudi nyumbani. Nyumbani faraja, wanaitafuta faraja. Sasa mchumba huyu anaumia na wewe, umefiwa, anaumia na wewe, umeumizwa. Hata kama umekosea, anaumia na wewe, anakujali, anakukumbuka eh, mmechumbiana wiki nzima hata simu apigi, utafikia amesafiri kwa kwenye machimbo eh, hata ukipiga anakuuliza nani wewe, ujue hamna kitu hapo, anakuuliza nani tena awe eh, sema na haraka mimi na kazi no kwenye uchumba unajali mchumba wako hata kama sauti ya mbovu unasikia kama sauti ya mfaransa akipiga kwenye simu hello hello kama kifaransa hujui eh, ili besi langu bayabaya ile mwanamke anasikia kama gitaa nzuri eh, kama linapigwa solo huko anafurahi nalo nataka saa zote tuzungumze hachoki, anajali mpaka saa nane usiku unaiona simu saa nane usiku, mchana lazima umekula. Hii anauliza umekula, mtu mzima anakuuliza, kwani miaka yote ulikuwa unakula wapi? Lakini anakujali, umekula, umelala. Hiyo na dalili ya kujali, sio sanaa. Wanawake hawaolewi kwa sababu ya hela, mahaba. Ehe, yale majina unayomwita mahaba. Wanawake wanatamani mtu mwenye mahaba, dali, sweet, sugar, blanket, baby. Eh, mwanamke anakufa kabisa, vifua vyetu vipana kwa ajili ya kubembeleza wanawake analala hapa, unampiga hata kama analia, atalia mpaka sauti ya mwisho. Baada ya bahati yako nikakataa, mwambie kweli bahati yangu <laughs> vifua vyetu vivana vya kubembeleza pakulala. Unajali, unanijali, unajali maisha yangu. Hata ukinitazama mchumba anakutazama hivi, anasema mm, huyo bila kumwambia, huyu anahitaji nguo nzuri ambayo inampendeza, aonekane mchumba wa mshua ehe, mwanamume wangu anahitaji kiatu kizuri, avae vizuri, ehe, anakutengeneza. Ungekuwa hivi da, ningefurahi sana, nywele zangu ungetengeneza hivi kama hivi afro ulionayo eh, handsome boy eh, unatengeneza huyu mweupe na nguo zake, unaambia huyu nataka upige ya blue na, na rangi yako hiyo, piga ya blue. Hii wigi mbona haijakaa vizuri? Yani mtu anakujali mapema, anakutunza uko ndani moyoni. Kujali unaonyesha uko ndani, ndio sababu ya zawadi. Zawadi sio kile kitu, mtu amekukumbuka ndani hata kama anakuletea pipi anajali una tatizo wala hajali kweli, hata kama hela hana, lakini akwambie bwana, napambana eh, nitakupatia nikipata. Rafiki yangu, una shida kweli, napambana. Sio akujali kwa vitu tu, ah, ajali kutoka moyoni e, moyoni anakufikiriaje, anasemaje ndani, vitu muhimu sana, anakuonaje. Uh-huh. Mwanamume ukichumbia mvulana akichumbia mchumbake anayemtaka kweli, hata vocha ikiisha, akipiga simu amwambie imeisha anakopa nyota 149 eh, eh le, nyota 49 leli anakopa na mwambii nilishiwa anamwambia mtandao mpendwa mtandao mpendwa hamvunji moyo kama ameishiwa yeye mtu jasiri anamjaje moyo eh? yule msichana unampa 2020 leo eh, hana matumizi makubwa, umempa tu, kesho aombi tena. Ukimwambia ni kuongeza, anakwambia tunza hela yako, usitumie vibaya. Umepata mwanamke mratibu wa safari ya maisha, mtunza hazina. Ukimpa hela na mwanamke ndio mtunza hazina mkubwa, mpe hela yote una, unatengeneza maisha tangu pale mwanzoni, unampa hela yote mwanamke, mtaenda kwenye maisha. Ukitembea na hela mfukoni, mtakuwa maskini mwanamume huyo. Eh, lakini unakuwa na mchumba ajali, mkale bata, mtakula bata, mta, eh, hela yote mtakula bata, mtakula nyau. Eh, nyewe kule ni bata tu, maisha bado. Twende tukale bata, bata. Mwanamke akwambie, ah, acha matumizi mabaya. Eh, eh, bata ya nini? Eh, bata yenyewe na bata wapi? Kuna chakula kigeni wapi? Hiyo mnakaa mkale pizza, si mkale nini? Hela nyewe hamna mkaribata <laughs> mpaka mnakopa. Ngoja tukope, mpigie shemeji. Halo shemeji, sina kitu hapa, na wasiwasi. Hapo mnamaliza hela, mnakula bata. Mjue hapo safari yenu mbaya, ujue hakuna safari hapo. Lakini mwanamke anakuambia mm, mm, tunaweza kula hapa kidogo, inatosha, tuondoke, inatosha, tutengeneze safari yetu ya maisha. Anakujali na wewe unamjali mwanamke huyu yule msichana unamchumbia, unamjali. Mawasiliano hakuna mipaka, hata saa kumi usiku mawasiliano tu mnazungumza. Sio anakuambia ikifika saa tatu usinipigie. Mm. Usipigie kituo cha polisi. Na kituo cha polisi unapiga hata saa ngapi? Saa tatu usiku usinipigie hiyo hiyo balaa lingine. Kipimo cha tano. Kipimo cha tano anajari watu wa, watu wa kwenu, anajari ndugu zako. Uh, Lakini pia mtu ambaye hakati tamaa kwenye safari ya kuoana milima na mabonde. Ehe, akuangalie wewe tu, muangalie kama ndugu kule wamemkataa e, wamekukataa wewe bila sababu ya msingi, yeye asiseme mimi kama hivyo basi. Ah, uh ah huyu hafai kuolewa, huyu hafai kuoa. E, hapa mjaoana, kuna changamoto nyingi ujue. Hapa ni mchakato. Hiyo kama hivyo basi, labda kama tabia yako mbaya. Lakini mambo madogo tu, nasema mimi kama hivyo basi, ndugu zako hawanitaki, wanaolewa na ndugu. Kitandani atana ndugu. E, mimi nasemaje? Mwenzangu anasemaje? Kila wakati maneno yake mimi kama hivyo basi. E, labda kama ana matatizo makubwa ndio hapo nasema mm, basi usipande gari haina breki Wakati wengine wanapanda gari haina breki, mtu mlevi kabisa anaolewa naye, atabadilikaga abadilikaga kwa ajili yako? Atabadilika wapi? E, Baadaye anajuta. Bale kituo cha Magufuli pale cha mabasi, akitangaza dereva, gari hii haina breki vizuri, utapanda kweli? Mbona unateremka wenyewe? Yaani hata kama mmeingia amelipa nauli tayari na tiketi mnazo, awaambie pale, jamani, nawatangazia abiria, hii gari breki zake zinashika kwa shida. Wewe hamna. Kuna mtu anamwona kesa yule mlevi, mtu cha pombe eh Uh, nyumba ni watu ni nyumbani pamoja, mazungumzo ya pamoja ndio ndoa. Uh, mwanamke aje pale kulinda nyumba kama mgambo huyu uh, eh, au sungusungu no uaminifu hata wa kurudi nyumbani mapema. Zaburi ya 128 inaeleza vizuri, mkeo atakuwa kama mzabibu amezunguka meza na watoto wako mnakula pamoja. Hiyo mtu anasema unamwona kabisa huyu anakunywa mipombe, haeleweki, hana mahali anaposali. Ukimuuliza ana manabii wote, rafiki anaanzisha timu ya mpira ana sehemu maalum nafikiri Serengeti Boys ana maana ah, hajulikani wapi unasali wapi ah mimi juu kwa juu tu kesho niko hapa niko hapa huyo uh, hajulikani anagombana na wazazi wake ana nidhamu na wazazi eh, anasema wazazi poa tu anakuchukua na kupeleka nyumbani wala hajali huyo hafai uh -huh. kwa hiyo huyo mtu namna hiyo kipimo ambacho hajali uh, kipimo hiki cha cha, cha, cha, cha, cha sita hiki ah huyo mtu afai hafai kabisa. Wakati mwingine unapanda gari la mkaa vile alivyo, unamjua kabisa, unapanda gari halina breki uh -uh. Maisha yake, muonekano wake na tabia yake, hata uvaaji wake pia muhimu. Unamwangalia mwanamume huyu vipi, huyu muonekano wake vipi? Hajitumi kazi. Katika kila kazi mna faida, bali maneno matupu huleta hasara. Mithali sura ya 18 mstari wa 23. Unamwona anavyojituma eh, afanyaye kazi kwa juhudi atakaa pamoja na wafalme. Mithali sura ya 22 mstari wa 4. Ehe, kumcha Mungu ni utajiri. Amen kipimo cha saba eh, kipimo cha saba ni maisha yake ya, ya kujituma pia hapa nilisema sawa. Mm. Kujituma ni muhimu sana, lakini upendo, thamani, anakutengeneza thamani bado. Ujue kuna watu wakishakuoa tu au ukishaendelea kwenye uchumba, utaona yale maneno yake, maneno mabaya. Ehe, mwanamke gani? Unaona hakutengenezi kwenye thamani ujue. Mm. Ehe, mwanzoni alikuona wa thamani kwenu lakini baadaye hakutengenezi kwenye thamani. Hata ukikosea thamani yako ibaki pale pale. Maneno mabaya hayana nafasi. Mithali sura ya 15 mstari wa kwanza na wanne. Eh, jawabu la upole ugeuza hasira, neno la liumizalo huchochea ghadhabu. Maneno yake yanakushusha thamani. Mstari wa 14 hiyo sura ya 15, ulimi safi ni mtu wa uzima, ukorofi wa ulimi huvunja moyo. Mm, nikupende, nikujali, una vineno kama unakunywa supu ya ulimi wa mbuzi. Mm. Ah, wapi? hamna ndoa hii. Kipimo cha nane <laughs> kipimo cha nane akupeleke kwao sasa mm. eh, ufungwe ndoa, sio uchumba uchukue miaka mitano kama unasomea udaktari mm. eh, eh, ule ushahidi wa watu wa vitu na mali mm. ndio ile kuvalishana pete, sio wakati wote uchumba unaendelea tu, una hofu ya kuoa, una hofu umri una a ah, a ah. twende tupate ushahidi wa vitu na watu Uh, kuna watu wanapenda pete huko huko, sio sawa. uh -huh. Kuna watu wanamalizana ma... Ah, ah. urafiki wa aina ya sita. Urafiki wa aina sita ni ule urafiki wa ndoa wa kuvalishana pete au ushahidi wa watu ili sasa usigaili. Hicho uh -huh. ni kipimo cha nane. Kipimo cha tisa, heshima. Anakuheshimu, uh, hakudhalilishi eh, Waebrania sura ya 13 mstari wa 4, ndoa anaheshimiwa na watu wote. Nahitaji heshima yangu, anakuheshimu eh, hakudhalilishi, anakuonaje kama kakitu au mtu wa thamani. Eh, Suleiman anaandika kwenye Mithali sura 31 mstari wa kumi mpaka wa 12, mm. mke mwema ni nani awezaye kumwona kima chake chapita kima cha marijani. Mm. Marijani ni kwa madini kama gold. Yeah. Anakupandisha viwango. Uh -huh. Anakuheshimu watu wengine anakudharau yeye kwanza, hata kwa watu anakusema vibaya, namua watu lakini da wala hata, hata simuelewi. Oho, hicho ni kipimo cha hatari sana hicho. mm. heshima hata ukimuona hivi hakuheshimu, hakupi ile thamani yako, hiyo ni hatari sana hiyo. Kwa hiyo na, naona ni jambo muhimu sana vipimo hivi kupima vijana, kipimo cha tisa, eh, kipimo eh, cha kumi kutunzwa hmm. anakutunza Matunza. mapema mapema uh -huh. eh, ana, kwanza anakutunza anakusikiliza ndio ugomvi mwingi uko hapo mm. anakusikiliza akusikilizi hata ukimshauri asikilizi eh, kabla hujamaliza anasema yeye <laughs> eh, yaani kuna kitu namwambia hiki sipendi akusikilize vitu usivyopenda kwenye uchumba mapema eh, halafu uh, akusikilize uh, vipaumbele umsikili, ujue vipaumbele vyake kwenye maisha ujue Ehe, msemezane wote vipaumbele kwenye maisha, tunaoana ili iweje? Ninakuja kufanya nini? Mimi ni nani? Ehe, kipaumbele chetu ni nini hasa? Na kwa nini naolewa? Sio mahusiano, hata nyao nayo mahusiano, lakini hana ndoa wala shera Ehe, wala pete hana. Ehe, sio watoto, hata mbuzi anao watoto. Nini hasa tunachokufuata hapa? Tusikilizane hapa tunaenda kufanya nini na kwa nini naoa na kwa nini naolewa uh-huh. kwa nini naenda kufanya nini mimi ni nani we nafasi yangu kwako ni nani nafasi ile nasikilizwa e, kwenye uchumba mtu akusikilizi wewe unaenda naye utafanyaje e, hata usigeli akinisikiliza namwazia mema mtu akusikilize mtu akuheshimu e, mtu ajue nafasi yako unakuja kufanya nini sasa wewe si msaidizi msaidizi sio hiyo akubeba tofali Kibiblia msaidizi ni mratibu wa safari yangu ya maisha. Mimi kazi yangu kuwaza, mratibu mke wangu. Nyie hapa amekuja kuratibu safari yangu ya maisha. Mimi nina maneno. yeye mnayaratibu maneno yangu najulikana. Mm. Mm. Lazima upate mratibu, mke mratibu, mwanamke mke anayeshauri, anakusaidia, mume anayekubali kusaidiwa. Una mapungufu unanisikiliza? unanipa nafasi mimi kwako nina nafasi gani? Mke ni mratibu, sisi kazi yetu kuwaza wanawake wanaratibu safari ya maisha, ajue mashamba yako, ajue kila kitu. Hata ukifa analia kilio kimoja, mume amekufa. Wanawake wengi wanalia vilio vitatu, cha kwanza mume kafa, cha pili hajui mali zake e, na cha tatu atafukuzwa kwenye nyumba, maana hana heshima. Kila mtu anamuingilia kimaneno, kila mtu. Hata kwenye uchumba utakuta dada yako anamtukana nini, mke anataka kumua, unapata wapi nafasi hiyo? Wewe utakatafute mume wako, kuondoka hapa. E, mke ni bora kuliko mtu yote duniani, na mume ni bora kuliko mtu yote duniani hulali na babako kitandani. Kuna vitu utapewa na wazazi wako, kuna vitu unapewa na mume. Eh, wewe unajua vitu muhimu unapewa na mume. Baba hawezi kukupa au mama akupi hata akupende vipi. Ana, ana nafasi ya kulindwa, anaheshimiwa. Kwenye uchumba anatukanwa na ndugu zako. Eh, wewe wewe ah, na ana hiyo sio sawa. Analindwa, anaheshimiwa, anapewa nafasi yake. Eh, hii kipimo cha kumi vina, vina, vina mambo mengi sana anapewa nafasi ya kusema, anasikilizwa. Ehe, maisha haya ndio inavyotakiwa. Kwa hiyo unaoana na mtu anamna hiyo mapema, na hii inatokana mpaka mnazungumza. Usijifanye bubu, ifanya bubu. Kwenye uchumba kunaficha vitu vingi eh, na matapeli ni wengi. Ah, ukiona mtu mke anakuja kuoa, usikubali. Huyo anapoteza vitu vitatu. Ehe, amezalisha mtu anakuja kuoa, chunga sana. Kama umeolewa tayari, mshukuru Mungu. Huyo ana vitu vitatu. Cha kwanza, hana huruma hana upendo, amepoteza utu. Mimi siwezi kula kule, mwanangu sio anakula nini. Mimi ningekuwa serikali kamata watu wote waliozalisha watoto wakawakimbia, kama hata wote weka ndani. Hao wanatutengenezea hatari sana, wanatengeneza uchungu kwa wale watoto. Hakuna mtoto asiyetaka kulelewa na baba na mama, hakuna duniani. Uchungu uh, unanitelekeza kwa nini? Tulikuwa kwenye kipimo cha kumi eh tumebakiza, ulizungumza mihemko ya aina nne, mia nne au tatu, aina sita Urafiki wengi. Hawajui vijana wengi. Na miemko ya aina. Eh, mwemko wa kwanza kupiga story. Uh -huh. story tu mm. mnaweza mkatiana mimba hapo. Maana viungo vingine haviokoki. Eh? Mnaweza msioane hujui. Eh. Viungo vingine haviokoki vinagoma hujui. Kuokoka inakuwa. Mnaweza mkaeka Biblia hapa mkaitoboa. Kwa hiyo nakuwa mnapiga story, tunamuona mtu unavutiwa naye, mnapiga story mwemko wa kwanza. Mm. Ndio mm. maana mkitiana mimba kuoana ni ngumu sana. Hakuwa hakuwa mwemko wa kuoana. Mm. Kuoana ni jambo la hiari, natoka ndani mm. E, hiari hushinda utumwa. Ndoa ni makubaliano, ndoa ni patano, ndoa ni agano la hiari. watu wanasema hiari ushinda utumwa. Wanacheza boxing, anapigwa, akiamka anagonga clubs, anafuta, anaendelea mm. uh -huh, kwa hiari uh -huh, wanaonyanyua chuma, wanateseka, lakini kwa hiari. Mimi mateja mahali fulani wanaenda kuiba viatu kwa hiari, aliyebeba lile zigo la viatu mwembamba, rafiki ataanguka kesho. Ametembea umbali mkubwa Amefika pale akamimina iroba la viatu, kumbe viatu vyote vya mguu wa kushoto, saizi zote kushoto tupu. Alilia mwenyewe, mwambia beba basi, usogeze pembeni. Sasa siwezi <laughs> libeba kwa hiari mzee, <laughs> no, no. mroba lote la mguu wa kushoto saizi tofauti, utaviuza wapi? Uh, kwa hiari. Ndio maana nasema hiari ushinda utumwa. Kwa hiari unabeba gunia la misumari uh, uko tayari uh, kwa hiari una, una, una, unafanya jambo lolote lile ndio maana watu wanaweka nguzo ya umeme TANESCO wanakuachia hiari, ndio heshima pekee Mungu aliyompa mwanadamu. Mm. Wanaweka nguzo pale, wanaandika hatari, una hiari, gusa nyaya ufe, acha upate umeme. Hawaweki mgambo kulinda pale, ni hiari. Wala wasemi mbona mjaweka mtu wa kulinda? Wewe una hiari yako. Ndio maana Adamu, Mungu alipomweka Adamu na Eva bustani Eden, hakum, hakumfunga kamba, amemwambia kula miti yote ya bustani mpaka katikati usile. Mm. Alitaka kuona hiari yake tu, hakuna cha mti pale wala hiari ya Adamu. Eh, angemweka mbuzi na ng'ombe angemfunga kamba. Kwa hiyo e, urafiki wa aina ya kwanza ni wa kupiga stori tu. e, sio hiari ya kuoana. Urafiki wa aina ya pili ni wa kusaidiana kwenye kazi. Ni, ni mihemko. Eh, mhemuko ndio. Mhemuko aina eh, ndio. Mhm. Mhemuko aina ya kwanza wa kupiga stori. Mm. Mhemuko aina ya pili ni mhemuko wa, wa nini? Wa kusaidiana kazi. Mm. Kama hivi mnasaidiana kazi kwa pengine hesabu sio wa kuoana. Mm. Eh, ila kwa sababu wakosa maarifa wakati mwingine mnaweza mkaanguka hapo ujue pia mm. E, miamuko ikipanda sio mchezo e, huoni uelewi wala uambiwi, mnaweza kuanguka msioane. Pia mwemuko wa aina pili mm. e, mwemuko wa aina tatu unafurahishwa una tu na mtu kwa ajili ya mahusiano tu, mahaba o, oh, kuna wavulana ukiwaona unavutiwa naye kweli, na zamani zae naye jamani, bonge la jana mme anapenda, sio vimo vyetu vya maandamano hivyo hivi, wanawake tu wataenda mbinguni, hata sisi tunapata mke <laughs> unaona eh, mtu mwingine akimwona msichana ah, bonge la sichana jamani da hey, yani tu na yani natamani tu nihusiane naye tu hata siku moja. Mtu anaweza kumpa hela yoyote ujue. Mm. Una wasichana usifikiri hawajazaliwa wameteremshwa tu duniani. Mm. Akipita mahali macho ya wanaume asilimia sabini wanaangalia wanawake ujue eh, duniani eh, wanageuka eh, tu macho ya wanawake anaangalia vitu asilimia sabini ya macho ya wanawake wanaangalia vitu kama eh, madukani nenda mwanamke dukani utalia eh, kari yako atatembea kutwa nzima hicho elfu themanini sina nimeangalia tu hicho, nimeangalia tu. Hata simu ya mwanamke haifanani na ya mwanamume. Simu ya mwanamume iko kama ubao, ya mwanamke ina mapambo e, hata nguo zao za wanaume na wanawake tofauti jue eh, mm. kwa hiyo mwemko wa aina ya tatu wa, wa, wa, wa mahaba, mtu anapata hamasa tu ya kuwa na mahusiano, anavutiwa na mtu. Unaweza ukawa na mahusiano hapo pia wasioane, ujue japokuwa hatusemi iwe hivyo, ila kuna miamuko hiyo. Hiyo inanikumbusha uh -huh. mtu kabisa uh -huh. kwa wafuatiliaji wanajua mm. Uh mm. -huh. yeye kawa kwenye mahusiano na mtu mm -hmm. anamwangalia anashiba hey, eh, anajisikia sana yule anakula yeye hey, eh, kuna wanaume mapambo duni, wanaume mapambo duniani, kuna wanawake mapambo. Yaani ukimwona watoto wanastuka akiingia, watu wote wamepigwa shoti ujue eh, hey. yaani uh, kama kumfuata akiorodhesha watu waliomfuata hey, eh, angekuwa na vitabu mpaka Morogoro juu. Yani eh, kila mtu akikanyaga mahali tu anauliza vipi, eh, namna gani? Yani kwenye daladala ana maneno yani, yeye akiingia basi zima lina sheki <laughs> watu hata kanisani akiingia watu hata ibada kule wanasahau kwanza wamwangalie mpaka mchungaji eh, oh. ah, sasa mchungaji wakati mwingine mwanadamu ila hawezi kulala naye hiyo hamasa unajua ni mwanadamu anaweza kastuka pia kuna watu wameumbwa uh, tuseme unafiki kuna watu wameumbwa mpaka unastuka tu mchungaji Jamaa ameumbwa kweli, Mungu amemuumba jamani, <laughs> amedondosha kila kitu. Hawa hakufanya kulipua hawa, wengine sio kama lipulipu ujue. Eh, miguu midogo eka hiyo yaondoke, <laughs> mikono mifupi imeisha, pachika huo unamtosha. Wengine tunazaliwa kama tumelipua overtime ujue, unatoka overtime mpaka unamshangaa huyu jamaa vipi, hata wa kweli huyu sura kama amelamba ndimu ujue, akii yupo duniani <clears throat> na sura ya marehemu babu yake. Kuna watu wana sura ya marehemu babu yao ujue, hmm. watu wana sura usikie vimebandikwa visura pa wewe mpaka Biblia inamsifu, Bible inamsifu mtu mzuri. Eh, hey, inamsifu Sauli, wewe Sauli alikuwa mzuri mwanamume huyo. Eh. Mm. Eh. Kwa hiyo sasa kama Biblia imemsifu mimi, kwa nini simsifu mtu mzuri? Akiingia kanisani anasema mzuri, eh, anahangaikia nini huyu? Na wazuri wakati mwingine hata wasana wazuri kupata mume tabu. Wanaume kuna wanaogopa ujua. Sasa mwanamke mwingine anaenda naye mali, kila mtu anamezea fundo la mati. Anatafuta mwanamke left hand sura yake, anaangalia kushoto, anaangalia kulia anatema mate kushoto anafikia kulia. <laughs> Unakuwa unajua, na waliosoma wengi sura zetu ziko hivyo hivyo. wasiana wazuri mara nyingi hata kusoma kwao tabu, ujue, maana anasumbuliwa akitokea kama umeona television hichi vipi huyo e, eh, kisura kingine ana kisura cha peke yake duniani. Kwa hiyo mwemuko ukikupata wewe mwemuko unaanguka naye, lilikuwa sio wazo la kuoa, maana mwemuko wa tamaa mm. E, ni tamaa tu, wakati inakusukuma tu tamaa, unavutiwa na yule mtu Unaona, hitimisho la mwisho nimpe mwili wangu. Uh -huh. Ndio hitimisho la mwisho. Watu wanawapa hela nyingi, sio wewe. Eh, watu wanaonga hela nyingi, sio hivi hivi. Huwezi kuwa na sura kama umegongwa na gari upewe hela nyingi, Utatu gani? kuna sura maalum za kupewa hela nyingi. Eh, sura yako ukicheka kama unalia atakupa nani hela? E, sura za kusoma hizo, wewe soma tu. <laughs> Unaona? Sasa <laughs> watu wasikasirike, we soma pate vyao tu, unaona? hata kupa hela nyingi nani? Wazi, uh. Kumekuwa na tatizo kidogo uh. Wasomi wengi waliosoma sana eh. hiyo uh. Inakuwa ni ngumu kidogo kuelewa, sijui shida ni nini. Na hofu tu wakati mwingine wanaume mm. Wanaume kwa kawaida akili yetu nataka kumiliki mtu awe chini tu mm. Unampa kila kitu he, na umwone uko chini hata kimawazo. Wakati dunia imebadilika, wote natakiwa mwe na hela na mfanye kazi. Dunia imebadilika, mawazo ya zamani ule ukombozi bado polepole pole. pole. Mm. Uh, hata msomi mume ni mume Eh, mtu aende kusomea uprofesa kuoa au kuolewa, hakuna hiyo. Uprofesa wako utabaki huko tu. Mke na mume ni kitu kingine. Ukimheshimu anakuheshimu. Mwanamke anachotaka kusikilizwa na mahaba. Atakuheshimu hata awe na hela. Eh, yani anachotaka umsikilize. Hakuna akili mwanadamu mwenye akili ya mwanamume. Wanadamu wote duniani wana akili ya mwanamke. Msikilize mwanamke. Wao wana tumeumbwa tofauti. Mwanamke anahisi ndio anafikiri. Sisi tunafikiri ndio tunahisi. Eh, wao wanaweza kuhisi hata ukikaa hivi ukipokea simu anajua simu sio ya kawaida. Eh, wewe usimfanye mjinga, ana akili kama nini. Hata ukizaa mtoto wa kike na wa kiume anayetangulia kushika mambo kwa haraka mtoto wa kike huyo. Tumeumbwa tofauti sana ujue. Mm. Eh, na Mungu anamwanda hivyo kwa sababu yeye ndio kiwanda cha familia. Eh, ukimwachia usigeli hata hajasoma anatunza watoto, Mwachia usboy. Utakuta watoto wamevimba vitumbo kama wamekatika center bolt njaa inawaua. Hata hajasoma usigeli. Wewe profesa kimwanao anatunza usigeli uh, wanawake kuna akili nyingi sana uje. E, japokuwa dunia inakataa, tungewaachia na hizo akili zao nyingi, tungekimbia nyumba. Kwa hiyo tukasema ngoja tuwagandamize kwanza, tuone kama wachini. Tumejitahidi sana kuwapeleka huko chini. Sasa dunia sasa hivi imefunguka, wana akili wametoka huko chombo <laughs> unaona kama PhD wote mnapata, mna perform wote, ujue mm. kila kitu mnafanya wote. Ndio sasa sisi tunaona no, balaa lingine, kuna bomu linatujia hilo, <laughs> unaona kwa hiyo unamwangalia msichana akiwa mzuri, akiwa na hela, unaogopa kumwoa. Anafanya kazi kwanza, anaweza kujieleza. Uh -huh. Mnaoana kama kusaidiana kwa safari ya maisha. Humwoi kama mtumwa pale kwa kumtumikisha kila kitu. Humwoi kama maskini anayekuomba naomba hela chumvi, unampa mara nyingine umerudisha mfukoni. Rudisha chenji yangu. Chenji yako mwenyewe anazo. Chenji yako ya kazi gani wakati mwingine? Kwa watu ndio wanapata hofu. Lazima tubadilike, hatuoani kwa mambo hayo. Naenda kwenye ndoa kufanya nini? Tusaidiane, tutengeneze familia tutengeneze maisha yetu kwa pamoja. Namba mbili, namba ya masaidiano. Biblia inaandika hivi uh eh, -huh. katika Mwanzo sura ya pili mstari wa 18 Bwana Mungu akasema, si vema mtu huyo awe peke yake. Katika Mhubiri sura ya 4 anazungumza vizuri, Mhubiri sura ya 4 mstari wa 9 mpaka wa 12, ni afadhali kuwa wawili kuliko kuwa peke yako. Wawili wakilala pamoja watapata moto. Uh eh? -huh. Eh, yeah. hey, utapata moto peke yako utajikunja. Eh, Mhubiri sura ya 4 mstari wa 9 mpaka wa 12. Uh -huh. Utapata moto na mito, utajikunja kama samaki. Aha, <laughs> kambale na moto kuni. mwemko aina ya mhemko aina ni wa kuoana, wa kuoana. Eh, unavutiwa na mtu anakuja kama zawadi. Hmm. Unafuta wanawake wote na wanaume wote. Hmm. Usikii uone uambiwi. E, Mungu anakupa usingizi. Ukiamka ndo unashangaa hii. mambo na kafupi yaka. Ndio ushaoa tayari, ushaolewa. Mm. E, hakuna kujuta. Unakomaa, umepanda gari bovu, fika safari tunakuombea. Nenda, umeshaingia tayari, ushauri una mwisho. Wewe una mwisho, ushauri kabla ya uchumba. Mm. Watu washaoana tayari, unashauri nini? Mm. ndio na menu sasa uliotengeneza mwanamke wa udongo, mwanamume wa udongo, mvua imenyesha, mm. unaona chuma chakavu, Koma na chuma chakavu, songa mbele, hakuna bahati mbaya, tumia akili, utaishi naye. Enyi wanao kadhalika, enyi waume, shina wake zenu kwa akili. Eh, Petro wa kwanza sura ya tatu mstari wa saba mwanamume uwe na akili, unafeli vipi katika mwanamke? Akili, ufahamu, mfahamu mkeo chombo gani, mfahamu mmeo chombo gani. Kwenye psychology kuna makundi manne ya watu mm. sanguine, sio nani. Kwenye Bible kuna makundi manne ya watu mm. Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa 20 katika nyumba kubwa kuna vyombo vya shaba na dhahabu na vyombo vya udongo na mbao. Mfahamu mkeo chombo gani? Chombo cha mbao anachangamka kwenye uchumba tu, moyo. E, vikitakaswa vinafaa, mtakase kwa maombi, sema maneno mazuri, mtie moyo. Chombo cha udongo cha kubembeleza Waka, mtu wakati wote mpaka abembelezwe. Utakuta amenuna saa zote, anaona sifa kumuuliza unaumwa, una nini? Yeye anaona sifa, ujue amenuna wakati wote, ana furaha kazi yake kukosoa kila kitu. Hiyo chombo cha udongo hiyo mm. chombo cha shaba, hata ukimsema vipi, baada ya muda amesahau wao eh, hicho eh, chombo cha shaba hicho eh, maneno yako hayafuti. Hata kwenye kanisani kuna watu hata waseme vipi baada muda unashika umemwona kashika maiki msifu bwana, kama vile haelewi. Hao ndio watu tunaotaka chombo cha chama mm. chombo cha dhahabu. Hata ufanyeje, maneno yako mabaya hayaondoe thamani yake. Hata mimi mtu mmoja nilienda dukani akaniambia, tazama ulivyo mfupi. Nikasema ah, nadhani nakuaje, maana nilitaka kununua kitu nilifikiri elfu thelathini kumbe laki tatu ameshusha tayari, nikatoa elfu thelathini akaniambia, we mzee, vipi? Niambia bwana, niepushe na jaribu hili. Kaliakuwa nikajiondokea, akasema ndio maana uko mfupi. Nikasema sawa, maneno yako mimi hayafuti <laughs> maisha yangu, we ndio nakosea wewe maana ukiambiwa neno baya ukikasirika, mwenye tatizo yule ukasirika. Uh, -huh. sio yule aliyesema huyo. Mm. Uh, uliokasirika ndo mwenye shida. Aliyesema wewe mwache aseme tu, domo ni la kwake huyo. Na ni uhalisia, mimi mfupi, nakataaje ufupi. Na yeye ndivyo alivyoniona huyo. E, nikamwambia niende jimu nikanyoshwe, siende jimu. Mkwambia unaukubali. E, mimi na mke wangu kimo sawa, tataona tunajifunika. Wewe usinipe shida mimi. <laughs> Ah, ngoja nimalize kucheka kwanza <laughs> kwenye kujifunika taulo hapo kuchekesha tumemaliza kwenye mihemko ya aina nne oh. tumebakiza urafiki wa aina sita urafiki wa aina sita kuna urafiki wa kwanza hmm. ni urafiki nilisema wa kusaidiana tu pia mm. upo wa kusaidiana ndio nasaidiana hata hesabu uh, urafiki wa aina pili ni urafiki wa, wa, wa kupiga story na unafana kama mihemko mm. urafiki wa aina ya tatu ni urafiki ule mnawekeana hadi ndugu mm. kuna familia zimekuwa kama marafiki kama ndugu zamani wanachangiana e, urafiki wa aina nne ni urafiki wa uchumba mm. ndio ule unahitaji ushahidi wa watu na vitu sana pete ujui mm. e, mtu asikae na uchumba nawe muda mrefu tu anakutambulisha kwa marafiki zake mm. huku anakuzuia ili wale wasi wasiku approach kule marafiki zake mm. eh, bado lakini hana lengo la kukua urafiki uchumba unatakiwa uchukue miaka miwili tu ndio zaidi mm. ukizidi hapo shida nyingine Eh, na mchumba wako asiwe mbali. Uchumba mbali kunatengeneza shida sana. E, uchumba mnakuwa karibu kila wakati mnaonana. Mm. Na usinyamaze, piga story. Mwanadamu atajulikana kwenye kuongea kwake. E, sisi hata magerezani wanakuja watu matapeli wanasema anajifanya kama vile hata Kiswahili hawawezi baba. Ba, unamwangalia sisi watu story unapiga story sana. Baadaye anasahau na anaita lugha yake. Eh, hey, bwana hapo sawa unaona eh. Anasema vizuri kabisa unasikia hapo safi kabisa anasema eh, hii ndio sauti yake ya kweli ya kwanza ile ya kamba ile. Eh, huyo e, mwongo. Lakini ukinyamaza atakuzuga hivyo hivyo. Wewe piga story tu, kumsema naye mambo mengi anayosema kubali, baadaye mrudishe tena kule mwanzoni, anasahau je, wewe ulitokea wapi? Mwanzoni alisema natokea Dodoma, atasahau baada ya muda mrefu, nimetokea Mwanza. Usema ehe, kamba hii, wala usimwambie bwana, wala mbona ulisema hivi. Unajua akili kichwani. Urafiki wa aina ya tano wa kupiga story wa uchumba, mnazungumza kila wakati na kuna alama ya watu, unavalishwa kapete kusanyiko la watu na ushahidi wa watu. Urafiki wa aina sita ule wa kuoana, mnaandaa sasa vikao vya ndoa e, lakini unaolewa na nani? Unaenda kufanya nini? Kwa nini unaolewa? Kwa nini uolewe na huyu au umoe huyu si mwingine? Kwa nini e, unaenda kufanya nini? Mahusiano, mahusiano atajogoa nayo profesa wa kuoa, unaenda kufanya nini? Nani anakuoa? Ametokea wapi? Amelelewa na nani? Uh, uzoefu wake wa maisha, ana kwenye kazi uh, anapambana huyu uh, hanuni hasusi hakati tamaa uh, jambo dogo mtu anakata tamaa analialia anakutetea anakulinda anakuwazia mema Suleiman anaandika vizuri kwenye Mithali sura 31 nimalizie mstari wa kumi mpaka kumi na mbili anasema mke mwema ni nani awezaye kumwona kima chake chapita kima cha marijani moyo wa mumeo humwamini humtendea mema wala si mabaya siku zote na hatakosa kupata mapato nyumba mnaowaziana mema mtafanikiwa tu. E, nyumba yenye uchungu hakuna kufanikiwa, mtaishi hapo hapo na watoto wataharibikiwa. Ukiona mtoto akiona unamuonea mama yake anakuchukia, na mtoto akiona unamuonea baba yake anakuchukia. Kwenye uchungu hakuna kustawi. Korinto wa pili wa kwanza sura ya 15 mstari wa 56. Uchungu wa mauti ni dhambi. Mazungumzo atakufa kabisa kwenye uchungu. Hausigeri mwenye uchungu afui nguo ikatakata, anaroweka tu. Sawa, wazee wananitesa. Muuza duka mwenye uchungu duka litakufa. Ukiuliza mara mbili anasema kama ukusikia basi umeenda gari yako ana uchungu. Waebrania sura ya 12 mstari wa 15, angalieni sina la uchungu lisije ikachipua katikati yenu likawaharibu wengi. Uh -huh. Kwa hiyo huyo mnaolewa naye pia ujue huyu kwamba ameondoka kwao. Maana sio kila kitu, ngoja nimuulize mama, ngoja nimuulize baba, hamna mume hapo. Huyo mtoto wa mama, mtoto wa baba. Uh, -huh. sio kila kitu. Mtu wazazi lazima tuwaheshimu, lakini maamuzi ya mwisho tunayo wenyewe. Amen. Yes, hayo ndio maisha. Kwenye jamii hapa. Mm. Ni kitu gani ambacho wewe mara nyingi sana unakiona hakipo sawa? Kwenye jamii mimi bwana, kitu ambacho kinaona hakiko sawa ni maadili tu. Mm. Ukienda kwenye send off utaona watu walivyovaa mpaka unaogopa. Mm. Wameenda kumfunda binti, tena wa Kristo hujui. Mm. Yaani mpaka unaogopa. Kuna watu wamepasua nguo mpaka hapa. Mm. Na sisi kule wachungaji wana Twitter hujui. Mm. Na kuna sasa tunakwenda kufanya nini kule wakati mmoja mpaka unashangaa wa vipi? Na ndio kuja kumfunda binti kila nguo ina mahali pake hiyo jamii, lakini jamii inauza bange mm. eh, na jamii haisemi bange linauzwa, linaharibu watoto wetu mm. Unaenda kuombea watu makanisani, wachawi, kumbe wachawi wa kwanza wanauza bange na unga. Hatusiangalie serikali, serikali haivutishi bange mtu mm. Sisi ndo tunaishi na wale watu, tukiwakataa inawezekana. Vyombo vya habari vipo, tukiwaita tukiwaonyesha hivi, hatukutaki hapa kwenye kitongoji, anaondoka tu. Mimi nakumbuka nilienda Tunduma, nimetokea da mm. Eh, sisi huku da tulimi Nipofika Tunduma wanasema kuna mashamba ya kijiji, kila Jumamosi lazima uende. Mm. Ukikataa unaondolewa pale kwenye eneo lile kitongoji, hatutaki mtu mvivu hapa. Wenyewe tulikuwa tunaenda wenyewe. Kama watu walikataa mifuko ya rambo, mambo mengi tukiamua inawezekana. Uh, maadili uh, lakini wanakataza hizi ngoma za hazini, sio za singeli, vigodoro, chuki tu wakati mwingine. Huko kwenye television kuna mambo mengi ya ovyo ovyo. Kwenye simu kuna matusi kwenye simu, huwezi kuamini. Sasa sijajua kwa nini wanashindwa kudhibiti haya matusi ya ajabu tupokee vitu vya maana, mafundisho ya maana. Watoto wetu tunapanda nini kule? E, lakini pia hatuna elimu ya malezi, hatuna elimu ya familia. Makanisani huko watu wafundishe, lakini serikali naiunga mkono. Tukishirikiana e, serikali na jamii tutashinda vita nyingi huji. Kwa hiyo tusitazame serikali. Tunaishi na watu wa ajabu ajabu huku, watu wanaoharibu watoto wetu, tunapambana na serikali tu. Hapana, sio vyema. E, lazima tu, tupambane wote kwa pamoja tulipe kodi, tupambane na waharibifu wa nchi, tukae na watoto wetu, tuzungumze, tufanye kazi. Hii roho ya kuuana pia inaniudhi. Mtu anaua mke, una mawazo kweli? Sasa ukimuua mke unapata nini? Mtu uliomuoa mwenyewe tumehangaika gharama, tumesumbuka, eh, alafu unakwenda kumuua. Ni mawazo mabaya sana. Nahitaji jamii ikae iangalie, sasa hivi watu wana afya ya akili sana na mimi niko kwenye taasisi ya kupambana ya kufundisha au kurejesha ahueni ah, kwa watu wenye afya ya akili. Tunaandikisha taasisi na binti mmoja Bahati, yeye alikuwa na afya ya akili, nimezungumza naye, tumekaa naye, sasa hivi yuko vizuri, anaandikisha taasisi yake. Wenye afya ya akili wengi, ndio maana hata ukitaka kuolewa au kuoa ujue ana afya ya akili. Watu wengi wanakula bangi huku anakuwa hujui. Anakula ndumu yake, anakula ngada. Mkioana anaona anakuchinja kama anachinja kuku wa sikukuu hujui. Mm. Hiyo sio sawa hii yaya mambo ya kuonea wanawake, kuchinja wanawake, mambo ya mafarakano, tunaharibu watoto nyu, tunaharibu hiki kizazi. Kwa sasa hivi mimi nina taasisi inaitwa Ananja Compassion Foundation, nimesajili kisheria mm. inashughulika na vijana wa dawa za kulevya, makakapoa na madadapoa, watoto wa mitaani, wajane mm. mm -hmm. lakini pia mlezi wa Real Life Ministry kule Buza mm. tunalea watoto wadogo miaka mitatu mpaka mitano wanaotelekezwa bure mm. mimi muasisi wa Nanasi Orphanage Center na wa Captain Mwarugaja mm e, tunatunza tunasomesha bure form 1 mpaka form 4 Mkuranga Shungubweni bure elfu mbili na moja tulianzisha hiyo bure boarding, lakini bure. Lakini mimi mlezi wa kituo cha msaada wa kisheria, ukikwama kwenye mambo ya sheria, mirathi, wajane, njoo kwangu unapata mwanasheria bure. E, tupo na kina eh, Ebeneza Silayo mwanasheria msomi hao. Uh, lakini mimi pia mlezi wa viziwi na mabubu kule Kilolo Iringa, natengeneza sabuni. Mimi mlezi wa Bethel Radio mimi mrezi wa chuo kimoja hapo Madari kinaitwa Testimony College. Hao wanasomea unesi na mambo ya ustawi wa jamii. Kimesajiliwa kisheria kabisa. Uh -huh. Mimi najenga soba au skiba kwa ajili ya vijana wa dawa za kulevya, walangada na walandumu. Mm. Uh -huh. Najenga kule nimenunua ekari kumi bado finishing tu, lakini sisi tumeandika kitabu, serikali imeturuhusu, mamlaka ya dawa za kulevya imeturuhusu cha kujifunza juu ya madhara ya dawa za kulevya. Tunatafuta watu kutusaidia kuprint tu, uh, tunagawa bure kutoa elimu. Watu mwingine wanatumia dawa za kulevya sio kosa, ni ukosa elimu. Kosa elimu unaweza kufanya lolote baya. Ndio maana Yesu pale msalabani hakuwalaumu Wayahudi, alisema Baba wasamehe kwa kuwa hawajui. Eh, ukombozi wa fikra. Maombi ni uhuru wa bendera, ukombozi wa fikra ni uhuru wa kiuchumi. Hakuna nyumba ya kuokota. Fanya kazi, katika kila kazi mna faida. Mithali sura ya 18 mstari wa 23, bali maneno matupu huleta hasara. Kwa hiyo hizi ndio huduma yangu hiyo. Na, na nafanya napokea vijana hapa nyumbani kila siku. Uh, wa madawa kulevya. Wengine nasema nao tu wanapona wengine wanapeleka sober house, wengine nawaelekeza kwenda kutumia methadone, wengine maneno tunaishi nao nyumbani, wananiibia wanafanya kila kitu. Kwangu usijali, hakuna jambo jipya duniani, yalikuwepo, yapo, yatakuwepo. Mhubiri sura ya kwanza mstari wa nane lolote linalotendeka duniani ni uchovu mtupu, jicho alishibi kuona, sikio halikina kusikia. Hmm? Hata mamisi walikuwepo kabla ya Yesu. Kasome kwa nabii Isaya sura ya tatu mstari wa kumi na sita Hakuna misi mfupi kama mimi hapo, Tumbo hapo hapo, kifua hapo hapo, misi mrefu, shingo imenyoka, mwendo wake kama guta, akitembea namna au ndo mamisi hao walikuwepo kabla ya Yesu. Mm. Kwa hiyo wewe ndio unashangaa. Duniani hakuna jambo jipya. Yalikuwepo, yapo, yatakuwepo. Kwa mimi naishi na vijana wa dawa hivi. Naishi na vijana hao wana wa, wa, wa makaka poa. Naishi na madada poa. Usiwalaumu madada poa, walaumu wale wanunuzi. Mbona wanunuzi hawasemwi? Uh, ngoja tuwatie moyo wasichana wasonge mbele. Maisha sio mchezo. Uh, na wanaume washawishi kweli. Mpaka ugome <laughs> mahusiano, ujue umekoma kweli kweli. Kwa hiyo ni vizuri tuwatie moyo. Yaani ndio huduma sasa hivi ninayofanya. Mm. Na kazi yangu ya mwisho kabisa natamani kufungua shule ya watoto watukutu. Pale wenye makosa si watoto, wenye makosa wale wasioweza kuwalea. Um, wa mimi na miaka 60, eh, mwanangu ana miaka 15 ananishindwaje? Mm. na Napambana naye kwa nini? Yeye mgeni duniani. Uh, lazima nimwelekeze tu. Niendelee kumwelekeza. Alafu pia tufikirie kwamba sisi hatujazaliwa tu kwa watakatifu. Mimi sijazaliwa mchungaji, tumeelekezwa na watu. Tukumbuke nao pia wanahitaji kuelekezwa. Unamfukuzaje mwanafunzi shule amerusha bati, amerusha jiwe kwenye bati tu unamfukuza? Kazae wako wako ile cream. Hakuna mtoto wa polisi mwingine ndio mwizi. Mtoto wa mwalimu apate ndio anapata zero. Aha, mtoto wa mchungaji ndio mwizi wa kwanza. Kwa hiyo tutie moyo, hatuzai wachungaji, hatuzai polisi, hatuzai walimu, tunazaa wanadamu. Tuwaelekeze kwenye maisha wasonge mbele. Kwa hiyo mimi nataka nifungue shule ya watoto watukutu. Wale watukutu wote wale. Na kule Kibaha natengeneza viwanja vya mpira, nitauza vijana tafundisha boxing ndonga, mimi mwenyewe napiga ndonga pamoja na umri huu eh, napiga ndonga boxing na inaendelea inapigwa. wewe hiyo nitawauza pia kwa mashindano ya wazi, watapanda watapiga boxing, watanunuliwa. Hakuna unyonge, hakuna umaskini, bado maisha yanaendelea, bado maisha matamu. Mhm. Kumbuke mm ilikuwaje siku ambayo unatolewa meno hayo? Ah, ndio mchezo wakati mwingine unafurahia, maana kila kitu kina alama yake, polisi yake bunduki. Wewe kitakaza ndonga kutoka meno ni sehemu ya maisha <laughs> e, mchungaji lake joo <laughs> bila joo sio mchungaji wakati mwingine mm. kwenye makanisa mengine mpaka uvae joo eh, ndio alama hiyo lazima upate alama katika kila jambo duniani utapata alama yake